Dzisiaj przystąpimy do tirnału, czyli rozłożenia całego tego modelu e, na części pierwsze. Również później zrobimy to samo z aparaturą. E, w zestawie dostaliśmy <clears throat> klucz impusowy, zdaje się, że dwójka o 2,5, chyba dwa i prosty śrubokręt krzyżakowy. Skoro już to mamy, to użyjemy ich do rozłożenia modelu. E, zaczniemy od odczepienia podwozia, które jest zamocowane na, dwa, na dwie śruby, a właściwie jedną na stronę, czyli to jest śrubka tutaj i z drugiej strony. E, jak widać podwozie jest całkiem prosto demontowalne i w tym momencie mamy tutaj otwory okrągłe. Moglibyśmy podłączyć e, podwozie rurkowe, jeżeli komuś się to podoba. E, następną rzeczą, którą możemy zdemontować, która jest raczej oczywista, to koszyczek na pakiet. Jest zamocowany na cztery śruby, również krzakowe, więc przystąpię do demontażu. śrubokręt nie należy do najwygodniejszych. Najlepiej byłoby użyć czegoś z magnesem albo namagnesowanego chociażby, ale da się to zrobić. Tak wygląda model po ogłoceniu z koszyczka i z podwozia. E, myślę, że po niewielkich przeróbkach dałoby radę przyczepić do jakiejś rzepy i zainstalować większe pakiety. Ja generalnie dzisiaj latałem na pakiecie 1500 e, e, mAh też 2S. Generalnie kopter nie odczuł jakiś zbytnie, <laughs> zbytniego, jakoś zbytnio tego wzrostu wagi. No, zawsze jest to jakaś możliwość, minimalne wydłużenie czasu lotu. Zdaje się, że tam udało mi się z tego wyciągnąć około 15 minut spokojnego lotu. Pakiet był już dość mocno skatowany, więc mimo, że to jest dwukrotność tego, co normalnie mamy, <clears throat> no, trochę tam pewnie uciekło tych miliamperów. Następną rzeczą, którą wypadałoby teraz zdemontować e, jest oczywiście, są oczywiście śmigła. I teraz przystąpimy do jej demontażu. Jest to bardzo proste. Bierzemy śrubokręt. No, na nakrętkach mamy dziurki, wsadzamy, kręcimy, reszta idzie ręką. Warto pamiętać o tym, że E, mamy tutaj silniki CW i TCW. W tym momencie e, jedne śruby odkręcamy zgodnie z wskazówkami zegara, inne e, przeciwnie do wskazówek zegara. Najlepiej lekko ruszyć i już wiemy, którą stronę kręcić. o, teraz wystarczy już tylko ściągnąć śmigła. Teraz to, co jest ciekawe w tym modelu, to nie wiem czy to widzicie na kamerze może spróbuję to przybliżyć ten czpień ma wymiary 5 mm ale ma na sobie nacięcia które mają 4 mm nie wiem czy nie będzie to przeszkadzało w zamocowaniu później e, normalnych śmigieł innych niż te z zestawu no ale podobno się się potem przekonamy w późniejszym czasie. Następną rzeczą, która, którą wypadałoby teraz zdemontować jest oczywiście obudowa modelu. E, żeby to zrobić musimy odkręcić raz, dwa, trzy, cztery śrubki trzymające uchwyty do podwozia oraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć 12, 13 śrubek trzymających ze sobą e, obudowę. Zacznijmy może od tych trzymających podwozie. E, podwozie nadal nie jest luźne, musimy zdemontować całą budowę, żeby móc je wyciągnąć. mówiłem, 13 śrubek do odkręcenia. Zaczynamy. Mm, żeby zdemontować obudowę musimy całość teraz odwrócić, uważając, żeby nie pogubić śrubek. I możemy zacząć ściągać górną część obudowy, uważając, żeby nie urwać leda. On jest tylko wsadzony luźno. <clears throat> Zaczynamy od górnej części obudowy z tego powodu, iż e, port e, zasilania oraz port e, kamery jest przymocowany do dolnej części. Mm, wyciągając najpierw dolną część urwalibyśmy prawdopodobnie kabelki. <laughs> Nie wiedzieć czemu e, port zasilania jest przykręcony na dwie śruby krzyżakowe. Natomiast jeśli chodzi o port e, kamerki, jest on wklejony na hot gluta. żeby poradzić sobie z hot, z hot glutem, moglibyśmy go pewnie wydłubać śrubokrętem. Natomiast jeżeli namoczymy go lekko e, mocnym alkoholem, na przykład denaturatem, to jest szansa, że dużo łatwiej później uda nam się go wydłubać. Zostawię tutaj szmatkę przesączoną denaturatem, sierniczniczek i przystąpię do odkręcania złącza zasilania. No, widać dwie śrubki. Teraz możemy, tak jak widać, delikatnie odchylić e, część dolną obudowy i wyciągnąć dwa uchwyty od podwozia. No, podejrzewam, że jeszcze niedostatecznie przełączyłem tego wodogluta, więc zostawię to tak na chwilę. Minęła dłuższa chwila, możemy spróbować podważyć od gluta. Może już wyskoczy. No i okazuje się, że wyskoczy bez żadnego problemu. Mamy dolną część obudowy. Widać, całkiem ładnie się składa. Bez obudowy model, jak no, pewnie się domyślacie, nie jest już w ogóle sztywny. Tak więc odpada odrzucenie obudowy i latanie bez niej, żeby zaoszczędzić parę gramów. E, nie wiem na ile dobrze widać to na kamerze, natomiast e, widzimy tu teraz przymocowaną na cztery wkręty e, płytkę odbiornika z antenką drutową. Nie wiem, w większości prostych modeli wyciągnięcie, przelecenie dziury w obudowie i wyciągnięcie antenki pionowo na zewnątrz minimalnie zwiększa zasięg, no ale to że tak powiem, podstawowy zasięg jest dość dobry, bo tak na oko będzie to około 250-300 metrów. Eee, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle robić taką modyfikację, zwłaszcza, że jeżeli wyciągniemy ją na zewnątrz, to możemy ją coś zahaczyć, wyrwać. No i w takim momencie moduł prawdopodobnie będzie do wymiany. Jak na razie nie widzę części w częściach zamiennych e, dostępnych modułów odbiorczych, no, ale przystąpmy może w takim wypadku do e, wykręcenia tego modułu. już czterech śrubek mamy taśmę, którą można delikatnie podważyć na klipsie powinna ona w miarę swobodnie wyjść na zewnątrz, jeżeli bardzo delikatnie ją podważymy. No, lepiej, znając te taśmy, lepiej zwrócić szczególną uwagę i nie zniszczyć ich, ani nie pozaginać pod jakimiś dziwnymi kątami. Następnie teraz mamy już moduł odkręcony i odpięty. Możemy <clears throat> przystąpić do ściągnięcia do tak tych gumek, które dystansują śrubkę od PCB ciągnął no dość mocno i spróbować delikatnie podważyć sam moduł tak żeby wyskoczył ze swojego miejsca trzyma się na tych gunkach Mam no, zdemontowany moduł odbiorczy. Pojawia się kolejna e, złączka, można wypiąć całkowicie taśmę. Jeżeli jest nam to potrzebne, może w niektórych wypadkach ulegnie ona zniszczeniu w jakiś sposób. O, i wyskakuje na zewnątrz. Teraz pokazała nam się główna płytka z elektroniką. E, Tutaj jak widzimy silniki podłączone są do tej głównej płyty. To jest prawdopodobnie naraz kontroler lotu, e, jak również i e, ESC, czyli regulatory. tu mamy złącza LEDów. Fajnie, że można je wypiąć, wymienić. E, przycisk bindowania <clears throat> modelu z aparaturą. No a resztę, że tak powiem, rzeczy, które tutaj mogę, możemy wynaleźć, postaram się opisać za jakiś czas. E, na płycie głównej <clears throat> mamy również oznaczenia e, taśmy, która tutaj idzie do e, odbiornika i poszczególne, poszczególne piny mają oznaczenia od góry do dołu VBAT, KI 5V, LED 2, LED 1, następnie ground, PPM 4, PPM 3, PPM 2, LED 3, SI oraz PP 11 bodajże. No, ciekaw jestem, czy idzie tutaj zrobić jakiś, że tak powiem, hak i wpiąć inny odbiornik. Może zbindować wtedy aparaturę swoją, zwykłą modelarską. No, zobaczymy. Spróbuję znaleźć jakieś informacje w internecie. Oczywiście umieszczę je tutaj pod filmikiem e, w późniejszym czasie. E, teraz, żeby <clears throat> żeby wyciągnąć e, płytę główną, musielibyśmy ją po prostu wysunąć. Ona siedzi na tych czterech kołkach, no, które wcześniej trzymały zbiornik. Teraz te kołki są u góry rozklepane, więc na pewno nie uda mi się ich wyciągnąć tutaj przed kamerą. Zabiorę na chwilę model, zobaczymy jak szybko uda się to zrobić. po chwili namysłu udało mi się znaleźć sposób, żeby uwolnić płytę główną z tych czterech dystansów. No, wystarczyło tak na dobrą sprawę wziąć na przykład kominerki i naprawdę nie używając zbyt dużo siły, tylko lekko ściskając plastiki i pojeździć lewo, prawo, lewo, prawo na każdym z nich przez kilka razy. Plastik wraca do okrągłej formy, znika rozklepanie i w tym momencie możemy już uwolnić płytę główną. wychodzi już całkiem gładko. E, trzeba pamiętać tylko o tym, żeby robić to naprawdę delikatnie, ponieważ jeżeli ten miękki plastik wyrwiemy, no to potem będziemy mieli problem z zamontowaniem wszystkiego z portem do kupy. A, no i tak jak widać w tym momencie płyta główna trzyma się już tylko i wyłącznie na przewodach od silników, na czterech zestawach po trzy kable oraz na złączach od LEDów. I chyba oprócz tego już nic jej nie trzyma, będziemy mogli ją wyciągnąć po odczepieniu tych przewodów. Więc zacznijmy może od LEDów, które są na szybko Będzie łatwiej. Zrobimy sobie więcej miejsca. No, przy okazji możemy odczepić kabelek od LEDa ze statusem lotu, żeby nam nie przeszkadzał. <clears throat> No i w tym momencie jak widać zostały nam tylko i wyłącznie kable od silników. Ja cofnę lekko to na ten plastik w takim wypadku. Musimy je odlutować. W międzyczasie zdążyłem sobie już nagrzać lutownicę. Mam tu gdzieś swoją pensetę. No i teraz to jest dość ciężka sprawa do zrobienia pod kamerą. Tak dla mnie, albo to się uda. silniki zostały odlutowane i w tym momencie płyta główna powinna być już wolna tutaj widać wrócimy do niej za chwilę że tak powiem kończąc teardown teraz wypadałoby zdemontować silniki od rurek i samych ledów zaczniemy może niekonwencjonalnie, czyli przy samej, mm, że tak powiem, ramie, zamiast przy silniku. W tym momencie <clears throat> ramiona już powinny być wolne. Zresztą widać, już latają luzem. I możemy przeciągnąć cały zestaw na zewnątrz. Thank pozwolę sobie to wszystko na razie lekko przełożyć na bok. Mm, nie będę rozkręcał wszystkich czterech silników, no bo jak widać wszystkie będą wyglądały dokładnie tak samo. E, zrobię to tylko z jednym. Jak widzieliście pewnie podczas odkręcenia śmigieł nie pomyślałem e, i przekręciłem gwint w tą stronę. Bardzo szybko się urwał, urwał ten gwint. No i tak będę musiał wymienić ten silnik, już do mnie na szczęście idzie. <laughs> E, ale zobaczymy, zaczniemy od niego, przy okazji może później go zważymy. Tu ponownie mamy jedną śrubkę, która trzyma to wszystko i drugą śrubę od LEDów. Zaczniemy może od tej dolnej od LEDów. Widać LED jest przyczepiony razem z plastikiem, ale powinien chyba przejść. No niestety musimy jeszcze teraz odkręcić tą śrubkę najpierw, jeżeli chcemy wyłonić LEDy. No, jak widzieliście, pomagając sobie pensetą, śrubki naprawdę bardzo ciężko chodzą. Z tego co tutaj widać, mają swoje nacięcia w, w rurkach, w ramionach. No, dzięki temu przy upadku nie, ramiona nie przekręcą się, silniki nie zmienią kątu, kąta pochylenia. Ramię Mamy silnik razem z jego uchwytem. Tak więc jest to chyba ostatnia rzecz, którą powinniśmy odkręcić. Śmieszna sprawa, bo w zestawie otrzymaliśmy jeszcze przecież klucz imbusowy, który z tego co jak na razie mi się zdawało, nie użyłem ani razu. Nie wiem do czego ma służyć. Może komuś przez przypadek wpadł do worka wszystko było tutaj skręcone śrubami krzyżakowymi. No i w tym momencie silnik jest wolny.